aikawa ne a aikawa ne a aikawa ne a kaiwawa ne a kaiwawa ne gaba ɗaya karam dukiyar gado ta ubanta ba ta sa bajala a jikunta masu cewa masu cewa katiba ga yadda ba ta suke da buri amma duk da wannan burin dukiyar abubakar kusan kuma abubakar an ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a masu kudin duniya abubakar iya cikin su abubakar iya daga cikin masu kudin duniya aka raba gadon da aka kawo mata zamanin kun za nabi ya kaura sannan aka sa abubakar ya halifa to bayan wannan ne ba da ya rasu da aka raba raban gadon da aka kawo mata da aka ajiye a gabanta kawai sai take dauka sai ta ce a kai gidan wani yin waki a kai gidan wani ina je a yi aihuwa a kai gidan wani ina jin zai wa shi aure a kai wa wancan wata gina za ta waɗe ta aure a haka a aisha ta raba dukiyar babanta karam ko dala ba sa ba wata kuma irin wannan ne zuwa zai zo cewa mutanen banza ne eh? shi kuma yanzu idan ka ba shi miliyan guda ka sai raba wa almajirai shi ba ka raba musu eh karba yan gobe ya kyale ya ce Allah ya kawo ka shi wani barawo a baka duke da baka ce Allah ya kawo akwai barawon da wuce ka ai ko malami da aka ga dukiya ta almajirai ko ta jama'a ya shiga cikin ɗaki ya ce Allah ya kawo idan kana kirga barawo fara da gashi ko shakka ba saboda adalcin mutanen kirki shi ya ba su dama suka kai guda a gurin Allah ko su ne iya neman laifin su sai ya yi wajen wata da watanni wa sabu ya sabu duk wanda suke aibata ba sabon manzan Allah da salihan bayi da waliyan Allah kafin ka samo wa laifi ɗaya sai ka yi wajen wata ba ka yi ta bincike ka da kirki ka wuce ka da kirki ka wuce ka da kirki ka wuce kuma shi ma wanda za ka zo ki ba wanda kake ga laifin ne shi ma bayya iya tafiya a daidai sai ka ɓata kalmar ba haka bane ba wanda ya so ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi gwarganci ba sai ne ɓata kalmar ai kalmar bai karanta ta ba daidai kalmar da ke cikin bukari bukari waliyin Allah ne amma da yake so yaya za a yi ya ci mutuncin waliyin Allah sannan kuma ya ci mutuncin manzan Allah da ya tashi kalmar sai bata ta me ce? sai ka a alaiha wa annabi ya ɗari ɗari a saman ta haka kalma ko da kuma da alhalin kuma yadda kalmar take ka a inda indiya daban alaiha daban alaiha shi ne yake nuna kawo sabar abu amma idan aka ce indiya nan ma indiya ce fataka din inda ko da ko gidan da manzala zo ya zauna shikenan inda ne wurin ta banza Allah ya zo gidan musulai. sulaimi fataka inda sai ki shingide a gidanta amma shi da ake yaya zai yi idan shi ya rufe ya tana tunani malamai za su iya su gyara karbar ba haka bane bukari sai da ya roto ruwayar a guri tara a cikin sai bukari amma ko'ina abin da ya kawo ga a inda to su waɗanda bayan Allah neman samo laifin nasu ba wala sai kare kirki sabo Allah mutane kirki ne wallahi ba a ce ba ma su bai ne kuskure su da kuskure amma magana dai ka iya jingina musu na kasu to wallahi sai ka ɓata kalmar ko da za ka wato ce bin suna da wani laifi sai dai ka gaya wa jahilai wanda ba su ba larabci wanda ba su iya ba budawa ba su iya ba karantawa ba su iya ba gane menene ake dabi kalma ɗan ta zo kaza to sai dai lokacin da